Kiungo kutokea kwenye klabu ya Young Africans Mudasir Leaya Abbas amefikiwa siri ya bao lake alilolifunga dhidi ya klabu ya TP Mazembe ambalo limeibuka bao bora kombe la shirikisho barani Afrika hatua makundi, kwa kusema kuwa kocha Nasri Nabi alihusika. Mudasir amesema siri ya bao hilo lilitokana na maelekezo ya kocha Nasri Nabi ambapo alimwambia siku hiyo kuwa hakikisha anacheza nyuma ya shambuliaji wake ili akitokea makosa afunge. Katika mazungumzo yake hayo, Mudasili Yahya Abbas alinukuliwa akisema kuwa namshukuru Mungu kwa bao hilo ambalo unaweza kusema nilifunga kwa msaada mkubwa wa makocha, ambapo linaambia siku hiyo nihakikisha anacheza nyuma ya shambuliaji, jambo ambalo nililifanya hivyo na kujikuta nafanikiwa kupata nafasi ya kufunga. Maneno haya aliyazungumza Mudasili. Ikumbukwe kuwa bao alifunga Mudasili Yahya Abbas dhidi ya klabu ya TP Mazembe limepigiwa kula na mashabiki kupitia ukurasa wa Twitter wa CAF na kupata asilimia 70.5. Na hiyo ndio ilikuwa sports and update kwa siku hii ya leo kutoka hapa Stein TV.